अभी और सुबह के साढ़े छः प्रैक्टिस करना है फुटबॉल के लिए तो चलें Yeah. सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट सुबह के सात बज रहे हैं

प्रैक्टिस वैक्टिस हो गई है मेरी कंप्लीट तो आज हम लोगों से हम लोगों ने किसी से मिलना है और जाके रेडी होंगे तैयार होंगे तैयार होने के बाद चलते हैं उनसे मिलने Few hours later. तो अभी मैं पहुंच गया हूँ लेबर मेरे सामने वो शख्सियत बैठी हुई है इन्होंने मुझे मैसेज किया था डी एम किया था कि कोलेब के लिए तो अभी ये मेरी वीडियो में नहीं आना चाहती क्योंकि ये चाहती है कि जब तक मैं तब तक आपकी वीडियो में नहीं आऊँगी जब तक हम लोग कोलेब नहीं करते तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ऑर्डर के बाद इन हम लोग करेंगे वीडियो को ख़त्म करेंगे What a wonderful